Eh bien, bonjour euh, à tous les fans de Solomon Kane de France. Je m'appelle Patrice Louinet. je suis ici à Cross Plains au Texas, dans la maison de Robert Howard, et on va vous parler un petit peu du jeu de plateau Solomon Kane de Mythic Games. I'm Jeff Shanks. Hey, everybody. I'm here with Patrice Louinet at the Robert E. Howard House. We're here to check out the brand new Solomon Kane board game from Mythic Games. Suivez-nous. Et nous allons commencer déjà par un petit plan rapide sur la chambre où Robert Howard vivait et travaillait. This is Robert E. Howard's bedroom. You can see right here, this is the Underwood number 5 typewriter where Robert E. Howard created so many legendary characters, including, of course, Solomon Kane. Hey, Jane. Patrice. Jeff, how you doing? Jeff, how are y'all? Doing great. Doing fine. <laughs> Alright, this is it, huh? This is it. Et nous voilà devant le prototype du jeu de plateau Solomon Kane. This is the new Solomon Kane board game. Here it is. Donc James, Jim, qui es-tu? <laughs> Jim, tell us who you are. My name is Jim Howard. Uh, Patrice found my family back in 2015, and we've been avid goers to Robert E. Howard days ever since. And We're just here to promote and do what we can. OK, donc il s'appelle Jim Howard c'est un membre de la famille Howard. Il a un cousin éloigné de Ward. J'ai retrouvé sa famille il y a maintenant trois ans et depuis, bah, il n'arrête pas de venir à Days et aujourd'hui, il est là pour nous parler du jeu de plateau Solomon Kane. Yeah, Jim Howard is, of course, a, cousin of Robert E. Howard, but he's also a big gamer uh, and a uh, uh he does a podcast uh, as well that I've been lucky to be on a few times. Yes, and, sir. Yeah. Uh, he's a, a kind of give us a little demonstration of the new Solomon, board, Solomon King board game. So looking forward to this. This looks really cool. Oui, c'est très très joli. Et donc, euh, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu, nous dire tout ce que, que c'est, les figurines, la carte, etc. Can you describe a bit what we sure. have here? So, what we have is Solomon Kane being uh, attacked and what we represent in this game are the attributes of Solomon Kane that he, he will use to overcome these foes. Uh, so if you look at your card, you are either temperance or courage or prudence or justice. Donc et voilà, chaque joueur représente donc une des quatre vertus cardinales telles qu'elles existaient à l'époque élisabéthaine. Moi, par exemple, je suis la prudence. Okay, so these represent the the uh, cardinal virtues essentially that were um, exactly that were yeah. popular during that time: temperance and justice and courage, courage and, and prudence and prudence. Yep, ah, excellent. And so while none of us can directly control Solomon Kane. We get to control Solomon Kane in different ways. So you, if you look at your card, you can you can see how you differ from me and gotcha. our roles so, in the game. Okay. So we work together exactly to to make Solomon Kane do what he has to do. Exactly. Okay. Donc ce que, Jim vient de nous expliquer, c'est qu'en fait aucun de nous ne joue Solomon Kane. On joue chacun une de ces quatre vertus cardinales et on va essayer d'aider Solomon Kane dans la partie. C'est euh, donc un jeu coopératif. Ça c'est Solomon Kane. Beautiful. Wow. It looks great. Yeah. Look at that. Oh, that is incredible detail. That is amazing. Very nice. Excellent work. And fully realized artwork all over. The artwork is beautiful. Just spectacular. Donc on voit là quelques-uns des dessins créés par euh, Guillaume Fongidupi qui sont juste merveilleux, vraiment superbes. Patrice, who's the artist? Uh, Guillem Fongilupi. Ah, Spanish guy, donc un artiste espagnol, euh, qui est juste extraordinaire. Spectacular. That's what I envision Solomon Kane's world uh, to be like. Ouais, je pense que tout le monde est d'accord, c'est vraiment l'univers de Solomon Kane. Et donc là, si j'ai bien compris, on a l'impression qu'on est en train de jouer une nouvelle de Robert Howard. Ça ressemble beaucoup aux fantômes qu'on trouve dans Scars in the Stars, des crânes dans les étoiles. Ah, So what is what is the story here? Strails in the Stars. Skulls in the Stars. Excellent. c'est is with the, uh, Excellent. <laughs> Because I love this. Une des choses les plus intéressantes de ce jeu, c'est qu'on joue les histoires telles que écrites par Robert Howard et rien que des histoires écrites par Howard ici. Donc c'est des crânes dans les étoiles, Solomon Cain, et on a, le fantôme euh, de Gideon. Oui, Guillaume, le the, the, ghost of Guillaume, là exactly. there. That's who Oh, excellent. Look how C'est juste super. Yeah. And so the the story progresses in in these scenes, and depending on how you uh, or how thoroughly you handle the situation in that scene, you progress to the next scene, and those are portrayed in these different uh, scenes. Like I said, depending on how effectively you handle the last scene. Exactly. so it's very much story driven then. It's exactly. very much a narrative game. Mhm. C'est très très narratif, effectivement. On joue soit au début une scène, soit un chapitre, donc either a scene or a chapter. And, euh, et selon ce qu'on va voir jouer, on va aider Solomon Kane à gagner la, partie suivante, ou alors au contraire, on va euh, lui causer des petits problèmes. So, either we can help Kane win that first scene or chapter, whatever, And so if we help him successfully, it means that the second chapter will be easier for him. If on the contrary, ah. If in the contrary, we fail, the second chapter will be harder for Cain. So we ah, are here to help him move along and and you know help and the story progress through exactly the, through that, the story. that's the spirit. And so we are working that's together. Et donc on travaille ensemble. C'est vraiment l'esprit coopératif du, du jeu. That's very cool. I like that. And yeah. if you look at your cards, you see what your abilities are. Okay. So, to for this ability to happen, you need a circle, a broken heart, and a, a cross. So, uh, every turn you get, you roll three dice. Okay. Um, That's dice. Yep. And so you can imagine how hard it would be to get the exact combina- combinations Right, every time. sure. So there's a system where you can share your dice. So if I roll and there's nothing I can do with that combination of dice, well, Patrice really needs these crosses. I can go ahead, I think you can give one per turn. It's one, yeah. yeah, I can give him one of those dice. Gotcha. So we're we're playing so together even together. more so. Gotcha. In okay. that sense. Yeah. And when you play, when you roll the dice, I mean, you can play one of those a second time, but just one. Right. And when you get the cross, you can turn it mm. around. Yep. Yep. So it depends on what you want to do, but uh, sometimes it's better for you to help right. the other players than play yourself because once you've you. played because certain attributes are going to be more appropriate to what's going on. Exactly, because your goal is to help your friend win. Alors, je vais un petit peu parler en français parce que là, j'ai beaucoup d'anglais, mais effectivement, on, jette les dés, on a trois dés qu'on va jeter, euh, et selon ce qu'on va avoir, on a le droit de soit d'en rejouer un, soit de retourner, de prendre à l'envers lorsqu'il y a une croix, et en fonction de ce qu'on va avoir, soit on va essayer de remplir les petites cases pour arriver à remplir l'objectif et donc aider Solomon Kane, soit si ce n'est pas le cas, ben, on sait que nos, les partenaires avec lesquels on joue, eux, ont besoin, sans doute qu'on leur donne euh, un cœur ou une croix, etc. Donc c'est vraiment un jeu coopératif qui demande évidemment de la stratégie. Okay. Cool. Anything else, Jim? No, uh, um, we're excited to be a part of this, and it's a great product. There's, it's great artwork. It's really well designed. It's a great co-op experience, and well, can't wait to get your hands on. Yeah, it. this this is really cool. I, I'm excited. I'm excited about the miniatures themselves. These are spectacular. Absolutely. Yes. You know, so This is going to be on Kickstarter. When does the Kickstarter launch? Alors, le début du Kickstarter officiel, c'est donc mardi 12. A priori, donc, lorsque vous voyez ce film, le Kickstarter a été lancé. Il démarre à 9h, heure française, le 12 juin. Et en l'heure américaine sera donc, là, on est, une somme au Texas, donc ça sera le 12 juin à 2h euh, de l'après-midi, 2 p.m. on the 12 On June 12 June 12 Et attention, ce Kickstarter ne durera que 3 semaines. Excellent. 3 weeks only for the Kickstarter. 3 weeks Three weeks only for the Kickstarter. I'm this going, is great. euh, quelques, <laughs> encore quelques petites spécificités. Il y aura euh, 120 euh, figurines, 120 personnages différents, 180 figurines à la fin. Donc 120 characters in the core box. So that will make for 180 figurines in the end because you know you're going to get mm-hmm. warriors, mm -hmm. warriors, whatever. Wait, 180 figurines. Yep. <laughs> wow. Killer plastic, <laughs> That's amazing. I'm in just for the figurines. <laughs> Uh, seriously, that's that's that's pretty amazing. and, and and the artwork by That's beautiful. It's just beautiful. So we hope to see you on the Kickstarter. on espère vous retrouver sur le Kickstarter. Euh, c'est vraiment un projet magnifique, un projet génial. On est vraiment très fiers d'en, faire partie. Euh, merci Jeff, merci Jim. Merci. Ah, Thank you. Men must die for this. Men shall, men shall men die for this. Die Les hommes mourront pour ce jeu. Merci beaucoup. À très thanks. bientôt. Thanks so much.